Oh. 前面的视频对你有帮助的话，别忘了订阅我的频道和给我点赞哦！希望能为演员和导演搭建一座有效、快速的沟通桥梁。第一时间把你的 casting call 发给我，我会尽快制作这样的小视频给你发布。